首尔大公园，但是我做了一件蠢事情，就是我昨天归档的时候，我把记忆卡插在我的电脑电脑上电脑上面，然后忘记拔出来，所以我现在带的 GoPro 跟四颗电池完全是没有用的。哎，你不用提醒我啊！他还跑回早上还跑回去房间两次，还是没有拿，只拿了一桶回收下来。 <laughs> 所以本来是要拍一集的，但是可能今天就拍。 简单的报给大家看，那我们先去坐缆车喽。现在在搭缆车，好久没有来这里了。我上次来的时候是应该是去年，哎，不对，是前两两三年前 哎，我们现在搭第一趟缆车，然后搭到那边要先搭十九分钟。对，然后第二趟缆车再搭十九分钟到最上面。对，所以总共要搭四十分钟。没错，我现在有点怕怕，我的手机掉下去， <laughs> 很害怕。会有网子接住吧？这边是首尔游乐场。哦，哦下去了，下去了。哦，很害怕哎。 手机的话只是很短的旅程。如果是用走的话，就会走旁边这个。然后现在看到这个列车是大象列车。然后我们总共是买套票，我们是两趟缆车加一趟大象列车。然后我们要上去看动物。他在帮他做标记耶。他叫他不要用他，拉人拉后不可以拉到车底部耶。 <laughs> 你在帮他配音，快点！你当母狮，你当母狮，我当公狮。没了，啊！有了有了，哦，来啊来啊，还敢来吗？再来啊，上来啊，你来啊！我没有想要动你啊！再上来，咬死你！啊！脸型脸好，买脸就恰当了。好吧，拜拜。的肉球老虎，你看他的手。 얘들아 최다 응다 얘들 가자 어, 엄마 가는데? 지훈 엄마 가는데? 엄마 가는데 어디가 어디 이쪽으로 와야지 이쪽으로 이쪽으로 와야지 이쪽으로 안됐어哦香香 많이 말려 이거 이거. 가다 왔다 가다 왔다 돼. 네. 어, 괜찮아 괜찮아 괜찮아. 来来来，来来来了，来了，好可爱。

哦，여기있다저위는치열한데얘는아주평온하고맛있지오벌귀엽다귀엽다아小小我们现在呢要去哪里呢？我们现在来到首尔大公园，给你们看一下，这个就是樱花道路。 它现在没有樱花，没有樱花，是绿色的叶子。嗯。回眸。也要进去吗？太近了吧！快动怎么办？鸟毛。你好，你好。我妈这个。啊。这样一只一千块，值得不？ 很哀怨了，买一杯鸡米花，结果下面是可乐。鸡米花就这样啊？我们没有，你们是一桶，就就这样。傻眼了，这样多少钱？四千块啊。欧元啊。还有五千。高级男士。 它是接力送的，就是甜甜啦啦。嗯，我们等一下去看大象、大象、河马、长颈鹿、长颈鹿、大猩猩。 <laughs> 空空空告空天空告广告。好，结了。阿姐，好不好？来喝一口肥仔快乐水好了。一点都没有办法，肥仔快乐水啊。 快没气了。没气哦。嗯。很脆，面包很脆。对啊。等等见，拜拜。你是谁？妈妈，我是谁？我是谁？嗯。有点大。

好可爱嘞！超多的，我觉得一只上来，应该其他只也会跟着上来。哦，好可爱哟！哇，来了来了！他来了！也在。 它在玩。它好像是可以让它抓那个爪子的地方，猫抓板。它在玩。嗯嗯。好可爱呀！声音好大。哦。怎么了？打架吗？

很垂，它的嘴巴应该很重。哇，它在喷水，可是我看不到它是不是这个。我以为是河马在喷水。你看我这个是不是很像河马在喷水？对啊。他们老爸爸两个小孩子挤开了。对啊。长颈鹿。 你看他的嘴巴，打架吗？动物园现在看完了，然后现在赶快走出去，看还有什么地方可以玩。我们现在动物园看完了，我们现在去坐大象列车。Go。 同手很小，没有了吧？